So I want to share, uh, I'm going to transition to a, to a message. I, God put Isaiah 61 on my heart as Eu gosto, a prayer. gostaria agora de, eh, de compartilhar com você a palavra de Deus e Ele tem colocado na, na, na minha, no meu coração Isaías capítulo 63. And I prayed some of these verses for the trip and, and I'll share some of the answers we saw to some questions to some prayer requests from e, this passage. E orei muitos dos versículos que estão aqui durante essa viagem missionária e tenho visto respostas. So in Isaiah 61 it is uh, 61? Ah, uh, Isaiah 61. Ah, me desculpe, Isaiah 61, um, desculpa. And prophet Isaiah, this is a prophecy addressing towards the people that have been um, exiled. Or after the exile, they're returning from uh, being exiled to Babylon. O profeta Isaías está aqui é profetizando para o povo que está saindo do cativeiro da, da Babilônia. And uh, many people look at uh, chapter 60 through 66, the end of Isaiah. E muitas and, pessoas veem aqui do capítulo 60 ao 66 é o final de Isaías, do livro de Isaías. A lot of the prophecies are things that will really only fully be fulfilled when, when Christ returns. E muitas das profecias vão ainda cumprir quando Cristo voltar. But that being said, Jesus quoted the first read from the first two passages Uh, uh, Mas nós vemos aqui que Jesus mesmo falou esses dois versículos, dois primeiros versículos. After he was tempted by the devil at the beginning of his public ministry. Depois que ele foi tentado pelo diabo e no começo do seu ministério. When he went into the synagogue and and uh, took the scroll and read From, from Isaiah, he read these verses. Quando ele foi na, sinagoga, na sinagoga e, e, e, leu as escrituras. So he this was going to he was reading them and saying that they are fulfilled now. He e ele está ele disse ele está, enquanto ele estava lendo ele disse agora essa escritura and, and se cumpriu. Ministry, e caracter, caracterizou o seu ministério, formou so, o seu ministério. So, but how does that apply to us? E que, como isso pode aplicar para nós? That we as his disciples, his followers, nós como seus discípulos right? que o seguimos, we, we continue the, the work that he's done. He's, he's commissioned us to go to do do these works that are talked about in this. E ele this fala para nós continuarmos a fazer a obra que ele fez aqui na terra. So that brings it to it applies to us as well. I want you, as we read this, I just want you to hear and receive the blessing and a challenge that God is giving, giving to us. Isso aplica para nós. Eu quero que você receba isso para você, para a sua vida, para a continuação do ministério de Jesus. So let's start with the first three verses. Vamos começar no primeiro três versículos. Uh, well-known verses, you'll recognize them. Uh, verse one: The Spirit. I'll just read. I'll read. Yeah. Okay. Yeah. Okay. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because he, the Lord, has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, e veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantações ação do Senhor para que ele seja glorificado. So one thing that stands out to me is that he's saying that Jesus said that he's anointed, but I believe as we are followers, we can say that we are anointed, right? The, the Spirit of the, of the Lord has anointed us to do this work as well. Como Jesus, ele falou aqui que ele foi ah, ungido, mas nós também podemos falar que também somos ungidos pelo Senhor In the Old Testament, the, uh, the anointing was at first it was to bring to uh, signify consecration and separation for no the Velho Testamento, a unção significa a consagração. And then in the the anointing of uh, Saul and David, we see also the power of the Holy Spirit come on in the anointing as well. E a unção nós vemos também no Velho Testamento quando uh, Davi e Saul foi ungido e nós vemos como consagração para para a obra do Senhor. So I just want to say that the same Spirit that raised Jesus from the dead is, is, is alive in us. That we have received the Spirit of God. He has anointed us to proclaim the year of the God's favor. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora vive em nós e hoje podemos proclamar as boas novas do Senhor. So we proclaim three things. We see three things. He says, proclaim three times. It says. Podemos, eh, aqui nós temos aqui três, três vezes, três coisas a proclamar, proclamação. The first is good news, right? We proclaim good news to those who are poor, who are looking for a touch. O primeiro é as boas novas. Nós proclamamos as boas novas para o pobre. So remember, it is good news, right? Você sabe o que é boas <laughs> novas? <laughs> We received a, a, price, or a gift that we could not pay for. Recebemos um, um, um, um dom, o um presente de Deus que nós não podemos pagar. Jesus forgave us of our sins. Jesus nos perdoou os nossos pecados. And brought freedom and liberty into our lives. E nos trouxe liberdade na, em nossas vidas. The next one we proclaim freedom for those in uh, captivity and release from those in prison. Então, o próximo é apregoar, uh, proclaim freedom, right? Ok, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. And one testimony of this was an Estonian man who came forward on Easter uh, Easter Sunday, our first service. É uma, é uma, um, um, testemunho aqui é como esse homem na Estônia, ele veio em um em uma dos, uh, dos cultos da igreja. Came, ele veio à frente para receber Jesus. He he, uh, the Lord had, had given me a, a, word. I was thinking about the message, and He uh, led me to leads to say something about uh, the importance of family and just and, uh, and being fathers and and uh, the importance of family in general. O Senhor me deu uma mensagem naquele dia sobre a importância da família e a importância a importância de, eh, de ser pai. Né? As this man came forward and he talked about his story and how his home was broken, he had he had left his family and and he was he was longing to come back and restore his family. E ele pôde trazer o testemunho, de dizer que como a família dele estava totalmente eh, destruída e uh, o que que aconteceu na vida dele, ele pôde trazer o testemunho de que Deus iria restaurar. But he he knew He was addicted to alcohol. E ele era viciado no álcool. And he knew he knew he needed to be freed from that. E ele sabia and, que ele precisava ser liberto disto. And he knew he needed to come to the Lord that day. E ele sabia que ele precisava vir para o Senhor naquele dia. So as we think, there we can probably think of people that we know that, that need to be released from something, need to be freed from, from E nós sabemos, nós conhecemos alguém que precisa ser liberto <laughs> do, do cativeiro. And maybe we maybe there's something in our life we need to be freed from. We just need Tal to lay it aside and and be, to follow follow the Lord. Talvez até mesmo em nossas vidas precisamos ser livres, precisamos ser libertos para que possamos He's, servir o Senhor, ser, uh, eh, seguir o Senhor. He has come to bring freedom. Ele veio para trazer liberdade. And he also came. It says the uh, bring vengeance on the day of vengeance of the Lord. E ele também hum. disse que ele disse para que ele traria a vingança do nosso Deus, a o inaceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. But that's like the opposite side of, of freedom, isn't it? It's bringing justice, bringing bringing uh, bringing things to justice. Esse é o oposto do, uh, do da, da liberdade, é trazer justiça. So I thought about that as uh, maybe we we have been uh, disappointed or, or if we're, we're bitter about something or we know people that might, might uh, be bitter about some things that have happened. Ah, talvez uh, uh, alguns de nós tenham sido eh, desapontados, né, ou frustrados we, e we pessoas can, que têm sido amarguradas a respeito okay. de algo ou contra alguém. We can pray that God, God is the one who will bring Nós bring podemos orar justice, que uh, Deus vai trazer justiça. In the very in the end he will bring all things he will make all things right. E no final de tudo Deus vai trazer todas as coisas fazer as coisas certas. Okay. We can leave that to him. Podemos deixar isso para ele. And we also are to proclaim the year of the Lord's favor. Podemos proclamar então aqui o, um, o ano aceitável do Senhor. And that was one of the main things that stuck out to me from this passage as I was praying for this time. Uma das coisas uh, mais importantes aqui que eu venho que eu pude pre uh, pregar the, the leadership of YWAM in the country there, they were praying, uh, they were seeking God during that time for what they should do for that year. É, a, a liderança do, do Jocum estava orando e pedindo a Deus o que, que eles deveriam fazer naquele ano sobre a Estônia. Uh, e eu fui e, e andei com eles uh, uh, ao redor da cidade, orando pela cidade com, com a liderança da Jocum. E quando we nós back, juntos e eu apenas I com eles, Deus colocou isso no meu coração, que Deus ia dar-lhes uh, favor and these new things they were seeking out to do. It would be the year of God's favor uh, for them in their ministry there. E Deus me mostrou que o Senhor iria dar favor para a liderança da Jocon, que eles iriam ter favor para pregoar a, a, a, as boas novas ali. I believe it's going to be a year of favor for New Generation Church as Eu well. Eu também creio que o, o, uh-huh. favor de Deus está aqui nesta igreja. And these next five years will be even greater than the first five. Os próximos cinco anos uh-huh. vai ser maior do uh-huh. que os, os primeiros cinco anos. The next, there's three other things that are listed that are, that are uh, uh, three actions that are listed in these verses as well. Três ações que vemos aqui nessas, nesses versículos. So we are to bind up the brokenhearted. Então estamos aqui para um, deixa eu ver curar, mm-hmm. yeah, curar, restaurar os contristos de coração. And comfort those who mourn. E um, deixa eu ver, pera um pouquinho. So, be down. <laughs> yeah. Yeah, ordenar cerca os tristes de Sião, é consolar, né, os tristes. And bestow or provide for them beauty instead of ashes. E o Senhor ali então dará ornamento, é, eh, ornamento óleo de alegria. Ashes symbolizing, of course, mourning. Diurnamente por cinza é, significa um, estar lam yeah. Eh, lamentação, né? The oil of joy. E o óleo da alegria. It's like as we pray, you know, the, the Holy Spirit touches. It's like an anointing, a touch from the Holy Spirit to to bring them to bring them joy. E enquanto nós oramos, nós podemos ver o óleo da alegria trazendo sobre nossas vidas enquanto buscamos o Senhor. And instead of us and, uh, praise instead of a spirit of despair. E veste de louvor por espírito de angústia. And that word can mean like a uh, heaviness or a weight or signifying people that are discouraged and maybe have lost hope. Essa palavra angústia significa pessoas que estão desencorajadas, pessoas que estão um, ah, Ah, pesadas. So, of course, one thing we can do, of course, we can pray. We, as we begin to praise God, a lot of times, sometimes if we're discouraged about something, it lifts, it lifts our spirits and, and dispels the spirit of despair in our e enquanto lives. começamos a louvar o Senhor, começamos a buscar o Senhor, louvar o Senhor, esse espírito de angústia sai das nossas yeah, vidas, somos libertos da angústia. And on that uh, Easter weekend, as we we were praying for one lady, and uh, She, she needed some healing from some pain in her, in her back. E, e, naquele final de semana da Páscoa, estávamos ali, estávamos ali orando na igreja. e veio uma senhora e, ela, e, e nós oramos pelas, pelas costas dela. e Deus a tocou. But she also had a, just a, her countenance was very discouraged. I e a sua continência estava como so, angustiada, triste. So, so we prayed that, that God would, would remove it. It seemed like a spirit of despair. God would remove this. E oramos para que Deus and, and, removesse esse and, espírito sobre ela. There was a complete change in her whole countenance. E houve uma grande mudança. Podemos ver Praise ali God. instantaneamente uma mudança. And there was a boy there that uh, his father was in, in uh, prison. E havia um, jovem ali também que o seu pai estava na prisão. And uh, Murilo, Murilo being very skilled with working with youth, could see this boy needed uh, he needed to have, have this spirit of despair removed. E Murilo viu e ele uh, sabia que aquele uh, jovem estava muito desesperado, angustiado. He was, he was deeply wounded in his, in e ele ele estava muito machucado nas suas emoções. And praise God, we saw a complete turnaround in this boy, even just at the time we were we were there, just that morning. E and glória a Deus, nós vimos um, uma mm. grande transformação até mesmo mm. naquela manhã. That was on Good Friday. Isso é, foi é. na Sexta-feira Santa. And, <laughs> we saw on uh, Easter Sunday he was there again, and his family was saying they're just seeing already an amazing change. E na Páscoa ele oh, voltou e os, os seus, os seus um, é, parents. His, his, uh, his familiares, aqui, as suas familiares falaram, testemunharam que ele já estava mudando muito. So sometimes we wonder what we can do for people. E muitas vezes queremos saber o que, que nós podemos fazer para as pessoas. But people Há pessoas they, que estão muito machucadas, que estão passando por eh, tempos dificultosos. Even if they aren't believers, mesmo que eles são crentes, many of them won't refuse to, if we ask if we can pray pray with them or pray pray for them. Muitos deles não vão so, uh, recusar em orar por eles. So I encourage encourage you to, to do that. Step out and and and, and ask people, if, can I pray for you in this situation? Então eu quero encorajar para você orar pelas pessoas que estão angustiadas refugiadas, pessoas que estão passando por problemas difíceis. Orem por elas. And my wife because it's Mother's Day, she asked me to get something in here about for mothers. So this is my. <laughs> e hoje é o dia das mães. E ela falou para mim, eu falei para mim passar alguma mensagem sobre as mães também you ladies are, are also called to do the proclaim the good news, the freedom and the year of the Lord's favor. Vocês mães também só foram chamadas para proclamar o ano aceitável do Senhor. But us men need your help especially in these these other three things. Mas nós <laughs> homens precisamos da sua ajuda nessas três more, coisas. More aware, more sensitive. Vocês mães vocês são mais uh, eh, sensíveis, and né? More, more gifted in these areas to, mais, to, to bring the comfort of the Lord. É, são mais uh, sensíveis de trazer consolo do Senhor para as pessoas que estão angustiadas. angustiadas. So I encourage you ladies to, to do that. <laughs> Então eu encorajo as, as, as, irmãs aqui, as mães, a fazerem isso. And we give thanks for you when you do for us. e nós <laughs> agradecemos quando você faz isso. And the final thing in that verse is, is uh, I see a vision. These, he's talking about these mighty trees, these oaks, and that is in English. E, this, Uh, end of, uh, no versículo uh, ah, 3, fala que eles são, serão chamados árvores de justiça e plantação do Senhor. So I see It takes a long time for a tree, tree to grow up to be a large tree. Leva muito tempo para uma árvore crescer. So it takes time. We'll see growth in our lives. We can, but it, it takes time. It takes Uh, it takes, and for the people that we're ministering to, it takes, it takes time for the ah, Leva tempo para que a pessoa, para que nós possamos ter um crescimento no but, Senhor. É, é, é, diário, né? But it will be for the display of God's glory in our lives. Mas right? Né? será, mas será uma demonstração da glória de Deus Amen. nas nossas vidas. Amen. Let's go to the next uh, set of verses, verses 4 through 6. We'll move a little more. Versículo 4 ou 6. Verse 4. says they will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated and they will renew the ruined cities that have been devastated for generations strangers will shepherd their flock your flocks foreigners will work your fields and vineyards and you will be called priests of the lord and you will be named ministers of our god you will feed on the wealth of nations and their riches of their in riches you will boast Redificarão as ruínas antigas restaurarão os lugares a muitos, de, muitos devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, aleluia. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinha, vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amen. Amen. One thing we'll notice during these verses is that um, the, the, the, speaker changes from the anointed one that's, that is doing the speaking in the beginning, and toward the end, it's uh, the Lord, the Lord Himself. The Lord is doing the speaking. É, no, no, começo do versículo vemos aqui uh, as, uh, as, pessoas sendo ungidas e no final vemos Deus fazendo a obra. But I see a lot, in English, I see a lot of these R words, so I forgot to point that out. The first section, I would say responsibilities or, or commissions. This one is, I would say, renewal. Ah, muitas vezes vemos aqui responsabilidade, nas palavras aqui responsabilidade ou comissão, mas nós vemos aqui também a renovação. It says three times, it says rebuild, restore, renew. We will rebuild, we will restore, we will renew. Ele fala aqui que serão chamados restaurado, renovado. Deus vai renovar coisas em nossas vidas. Deus vai renovar as nossas vidas como testemunho na minha vida, na minha própria vida. It reminded me of a verse from Joel chapter 2 that the Lord gave me several years ago. Me uh, faz lembrar do, uh, do, do, do livro de Joel, capítulo 2. There was a period in my life when I had um, Uh, drifted somewhat from the Lord and wasn't serving him faithfully. Houve um período da minha vida que eu, eu é, saí do Senhor, uh, como é que fala? Saí do caminho dos caminhos do Senhor. And I I, several years ago, I was I was uh, mourning about that. I was I was regretting those wasted that wasted time. E uma manhã eu estava muito triste porque pelo pelo uh, uh, tanto tempo ah, um tempo desperdiçado na na área da minha vida. But in Joel 2, it talks about a prophecy of the, the locusts that have eat, had eaten the fields. E Joel fala eh, a respeito da um, gafanhotos, né? Gafanhotos que vêm comer, que vêm devorar áreas da nossa vida. And later in the chapter, there was a verse that stuck out. It said, "I will restore what the locusts have eaten." Mas, mas no final fala que ele restaurará o que o, o, que o gafanhoto tem, tem uh, devorado, né? The Lord was saying to me that he he can take what was what was wasted and restore it and bring it back and give it value. O Senhor, and I pray the same thing for, o Senhor tem dito para mim que o que o diabo tirou daquela época, ele vai restaurar, restaurar e assim ele vai fazer na sua vida também. I believe the same thing for every one of us here. We'll look back this year and there'll be a time of renewal. There'll be some things that'll be renewal, renewed and restored in our lives. E eu creio que também assim na vida de vocês, que Deus Amen. vai restaurar aquilo que o, o diabo tem roubado nas suas vidas. And we'll be Deus given a new name. We'll be called priests and ministers of e vamos God. receber no, um novo nome. Seremos chamados de sacerdotes do Senhor. We sang a song about that. That was I was really pleased to see that. Let's turn real quick to 1 Peter Vamos Chapter 1 Pedro, capítulo 1. Oops. <laughs> and let's see. First Peter I'm sorry. First Peter chapter 2, sorry, verse eh, 9. É, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. And it said, "You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession." that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. God has called us as a priest, as a holy nation, to proclaim His praises. Deus nos chamado para sermos sacerdotes reais, uma nação santa. It's how He has brought us out of darkness and into light. Porque Ele nos tirou das Amen. trevas para a Sua maravilhosa luz. Hallelujah. <laughs> Aleluia. Amen. Let's go to the next section, verses uh, 7 through 9. And now this is the Lord um, my Bible has a, quotes around, actually starting verse 8, but the Lord's speaking uh, reward. I say reward and, re and relationship out of these, out of these verses. O Senhor so, aqui vai falar a respeito uh, de recompensa e da relação que nós temos com o Senhor, uh, no, no, começando no versículo 7. Verse 7, right? Verse 7, yes. Yeah. Versículo 7. Instead of shame, you will receive a double portion, and instead of a disgrace, you will rejoice in your inheritance and you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Their descendants will be known among the nations, for, and their offspring among the peoples. And all who see them will acknowledge that they are a people uh, the Lord has blessed. Em lugar da sua vergonha, terão dupla porção. Em lugar da afronta, exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. E na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa, e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem o conhecerão como descendência bendita do Senhor. Amen. Hallelujah. Amen. So instead of uh, shame and humiliation, Israel had had uh, the nation had been humiliated. They had been brought shame because they disobeyed God and were exiled. Por causa da vergonha e da humilhação, porque o povo de Israel desobedeceu a Deus, foi para, was, o, para but, o exílio, né? Right. Yes. Yes. I'm <laughs> <laughs> sorry. but God was promising to give them an inheritance, a double, a double portion. Mas Deus prometeu a herança e dar uma herança, a, a bênção dobrada. Porção dobrada. It reminded me of a promise God gave me before I went to uh, uh, to serve as a missionary in Congo, in Africa. Eu lembro quando o Senhor me, me prometeu, deu uma promessa para mim quando eu fui servir na África, no Congo. In Psalm 37, God repeats a, uh, a phrase five, five times in that verse. Em Salmos 37, Deus repete, repete uma frase cinco vezes. The general thought each time is those who trust or those who hope have put their hope in God. Aqueles que confiam, aqueles que colocam a sua esperança em Deus. Would inherit the land. É, herdarão a terra. And God was, I believe God was giving me a promise that he would use me to, to bring about a spiritual inheritance when my time there in Africa. Eu, eu, eu, eu creio que o Senhor eh, me levaria para a África para trazer uma herança onde estava, estava ali na África. I worked with uh, university students there. Eu, eu, trabalhei com os estudantes universitários ali. And praise be to God that uh, I've, I've heard that two of the students that, uh, that, I, that I was ministering with and, and ministering to have become leaders in their in their in their community, Christian e pra, leaders. E para a glória de Deus, yes, enquanto estava trabalhando com aqueles universitários, Deus levantou eles grandes líderes na comunidade onde eles moram. Only to God be, <laughs> God be the glory. Agora Amen. seja para o Senhor. Amen. And also the biggest reward that we see in these verses is relationship, right? God wants God wants to have this covenant relationship with us. Deus quer ter essa essa bênção do relacionamento, da aliança que ele quer, quer ter conosco. And, and he, he is faithful. Amen. E ele é fiel, faithful. amém? I believe as we as we grow older in the Lord, we each year we will look back and we see uh, uh testimonies in our lives of God's goodness. Cada vez que nós crescemos mais com o Senhor, mais uh, ficamos mais velhos com o Senhor, nós vemos as bondades, as riquezas de Deus para nossas vidas. That word translated faithful used throughout the Old Testament, God that God is good and right and just and and holy in all he does. E Deus nós vemos aqui na tradução que Deus é, é, é bom, ele é justo e ele uh, good and true and right. É, ver, é verdadeiro ele é, ele é justo, né? Deus é justo para com seus filhos. I believe as we look back next year, we will see uh, uh new testimonies of God's faithfulness in nós our podemos, lives. Nós podemos ver no, no ano passado, uh, no próximo ano no próximo ano, esse ano, como Deus tem sido fiel para conosco. E qual é o mhm. resultado? Lives, As pessoas veem nossas vidas. And they say that truly those people are blessed by e dizem eles dizem verdadeiramente esse povo é abençoado do Senhor. Nos abençoar de Deus. Amen. Now the final, the final two verses, they, uh, it's like a, a, response. Most scholars look at this and they see uh, the, the, either the anointed one or the community itself responding to this good news. E os, os últimos, os finais dos versículos aqui, nós vemos aqui a resposta do povo. Uh, os teológicos, né, falam é, qual é a resposta do povo ah, conforme as, as bênçãos uhum. de Deus aqui. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe of his righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. For the soil makes the sprout come up, and the garden causes seeds to grow. So the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all the nations. Oh, eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de retidão, como noiva que se adorna com um turbante e como a noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e assim o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Amen. It's not the proper response for us to hear this good news is to give God praise, to rejoice with, thankful, with thankfulness. Então, para nós respondemos a Deus, darmos a Deus é dar, é, dar grande um, louvores ao Senhor pelas suas promessas. And I also see uh, faith in our part in these verses as well. E podemos ver fé aqui em nossa parte. Say, I have been clothed in righteousness. Diz aqui right? que eu tenho sido vestido com a, vestido de salvação, vestes de salvação. It reminds me of Pastor Samuel's message a few weeks ago, the breastplate of righteousness. É, me lembra do pastor Samuel que falou que nós temos o, a, a coraça da justiça. Right. I stand in the righteousness of Christ. I've been given it by the righteousness of Christ has been given to me by God. Eu me afirmo Amen. na justiça justiça de Deus. Eu me uh, fico de pé by, na justiça de Deus. By, faith in pela him. graça e pela fé nele. Praise God. Praise God. And we take up the, the breastplate, but we also take up all the other armament that he talked about, right? And we stand in that and we fight and we nós, do the work God's given us. Nós tomamos a coraça da justiça, mas também tomamos toda a armadura de Deus. Amen. and God will bring about growth and harvest. We see that and fruitfulness and from these verses, don't we? we e Deus that. então vai trazer crescimento, vai trazer frutos. And others will see it. E outros verão. And nations will join in and give As praise to God. As nações verão e darão Amen. glória a Deus. Amen. Amen. So I want to close. I was I was reading Uh, in my devotional time this week, I, I believe eu, the Lord, estava, eu estava lendo na, no meu tempo devocional nessa semana. God showed me a couple verses that really tied in with these last verses. Deus me mostrou dois versículos uh, que, que que concorda com essa escritura. Let's turn quickly to 2 Corinthians chapter 3. Vamos em 2 Coríntios capítulo 3. and read verses 4 through 6. 2 Corinthians chapter uh, 4, 3, 4 through 6. 2 Coríntios, uh, Coríntios capítulo 3, um, 4 to 6, right? Yes. Capítulo 3, 4 a 6. Such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of the new covenant not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Amen. 2 Corinthians 3, verses 4 through 6. Okay. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus e ele nos fez também capaz de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Amém. See, the world has it backwards, doesn't it? O mundo <laughs> tem ao contrário, não é? world says, place your confidence in, in yourself, your own. O mundo fala, tenha confiança em você mesmo, né? But, but we can have a godly confidence. Mas nós right? podemos ter a confiança em Deus. To do the work that God has given us. Para fazermos a obra que Deus nos deu. Because His Spirit is in us, right? Porque o Espírito de Deus vive em nós. Our competence. A nossa confiança. Other versions say sufficiency or adequacy. A nossa suficiência. Vem de Deus. We can be confident of that. Podemos and estar confiantes nisso. Podemos completar a obra que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria de uh, uh, avisar. Because God, just because God grants us this. Só, eh, não é porque Deus, só porque Deus dá isso para nós. Doesn't mean we don't also continue to work and strive to uh, to study His Word and to uh, handle it carefully. and to learn, learn to study his word. Deus nos dá a graça, nos dá o espírito para podermos fazer a obra dele, mas nós também temos que fazer essa parte em estudar a sua palavra, em meditar na sua palavra. mas é o seu espírito que nos ensina e nos dá o poder para fazermos a obra de Deus. Amen. Amen. So this is the year of the Lord's favor. Amen. Essa, essa é Amen. é a, a, o ano, o ano aceitável do Senhor. Amém. He, he's anointed you. Ele tinha um Gil. para proclamar as boas novas to bind up those who are broken. Para uh, uh, curar os quebrantados and, de coração. a Ao invés de espírito angustiado, uh, o veste de louvores. We will experience renewal and rebuilding in our lives. Nós iremos uh, experimentar, nós iremos presenciar ou viver of, um novo renovar de Deus. Instead of shame or humiliation, there will be there will be reward, there will be inheritance, there will be a double portion. da vergonha e humilhação, nós vamos receber a herança do Senhor. Senhor. Most importantly, there will be a relationship, a growing relationship with God. E mais and importante, nós iremos crescer no nosso relacionamento com Deus. greater testimonies of His faithfulness e in our lives. E grandes testemunhos verá da, através da sua fidelidade em nossas vidas. Amen. He will bring about growth Ele and fruitfulness for His glory. E, e seremos frutíferos. All right. All right. Amen. Amém.